こんにちは今日はですねえー、何だったっけ観音外池公園というところで桜祭りをやってるみたいなので桜を見に行こうと思いますでは i t s constant.

落とさないようにしないとねそのみんな。 食べてみる食べてみますか桜餅ああ餅むああああしてああしてあああうんしないようにね しい他にもくれ sério. Problema. <laughs>